izane, eh, idoia, unai, gaur euki dugu zuen atxiklok ginduaren berri. Eutxi goiari, zuekin gaude. Euskal Herritarrei dei nahi diegu gure laukideak babesteko. Igandean Luis babesten egon ginen. Aupa, Luis. Espetxera azkena izan behar du Luis goini. Ez dute bakerik nahi, gerra, eh, baizik. Beraz, horre, herritarren artean osatuko dugun arresia da eh, herria batazkatik konponbidira eraman dezakeen bakarra. Denok gara arresionen harri, Elkartasunetik kompromisura pasatzeko garaia da. Guztion kompromisuz, li!